第六个人谁？你跟我讲，你要不要数一下这有几个人？对，我说我们三组打打打打对面三个，都找好。了。安度因，小心下面。真这是你自找。的。 圣光会带来胜利。Oh fuck you！鬼步嘞，魔鬼步伐。丁特大师之路，有你哦，蓝蓝的，好上头。 赶着逆运出杀小鸟装啊，真的是。 那这个是在干嘛？在睁眼哇！ 指定前行的手下。 出现有两只哦，前面小心点，那猴子也滚下去了。 还有亚索。哎，那个下面的小心点，秘密下去。了。啊，多多快快的。 你逼我噶？嗯，上上上，换套装。关注我。好吧，去上路。中宵。 上树上了，我干，飞机又来。让我来改变你的主意。大招什么？哎？有又来，又来。 你哇哦，看得到我家耶！ <laughs> 听从命令。啊，差点被单击。好厉害哦，这次没死。只是三个人都不见了。为什么？他们刚吃完小黄回家补妆。 不够了。那这句选输出哎，好恶心啊！ 有有望，万，大家帮我看看，有下大家打塔，打我们一起上吧。你要知道他没有打，大家都不打。什么？要不要打？打打喽，飘喽，有有三个水泡。跟谁啊？我查在在在就在这些的作用。妈的智障三位啊，傻炮 AD 啊，还有 AD 啊，妈三个神放神呐，给我们班放生十几次，那还狂嘴？ 然后在就抢路啊，拿他妈的敌人路啊，拿，拿，是，是，然后他送双送给我对线的人呢，他学人是力而我博学多闻。是我一什那是吃我眼啊，妖学。 改变你的主意。哦，又来耶！他们怪怪的啊。行，警察你不开大，你怎么还没抢到。按场杀上路那只。啊，我丢！这是什么？哦，那是我。哦，那是猴子死在那里？ 拥抱虚空，你就错在这里。部队注意，听从命令。哎呀，少伤少伤。妈的，投。